Ajati Hanifa eh. sitenda awe na rufule nawe bali kubera ko ku GTV mwena mwe bali nyume bali lira namwe besogeddeko mwe bali kubera ku program kakati obadde kya tubulira kaka kakati ngubulira mm. nti kaka baga lumwete kulira kensesa nyuke yes kubanka ngubuze where is the sobi now sobi twali amanya ati chingubuli ateka tali kusaidie eno yani ili e, e, kusaidia ainonya e, onu enonya kaka kaka ate nga kaka yamujja nemukomera tu kankubuulire hmm. mulimu ebintu mbagamba ti the way we do things is like a saying that this is a new government hmm. gavumenti ena ebintu byekola tulinga nti waliwo endala eyaze timwagoba abantu kulerwe nemubagobako nemubakuba emiggo kooti neeragira nti mubasasule nga mugamba mugenda kuleeta eggaali z'omukka kozi ono omuvubuka yali mu kampala ne musisi baali balimba balaga nemusika nakasajja kamu new vision nakala kamusembwa ali nairobi mu locomotives agenze gula ebyuma byaki nemubuuza nti madamu ezo gondi lelilines ezo mhm. leirs mhm. zabibuga mhm. oba za kampuni uganda lairways bagitunda nebaziwa lift valley kati ate lift valley bazibikiguzeeko bakubye mu uganda lairways kati disappears like a new government noga nti osudde ebbanka zonna ozisudde abantu ne basalawo sente zabwe zeterekere mu bitavu nojja yengalo biri omusajja omukulu n'ogamba mungeri zikwata emitwe mifu omusajja omukulu minisita nakera kumakya nagamba nti abaerosuwari nettu ngenda bawa sitampu sente tezifayo biliyonizi sitampu tazirina teyazikola ah, teziwera kakati nava ekyasaidino kireta entu yakyo weyagon to investigate kan investigate nika wene woman follows the pregnant nika efunyisa omukazi olubuto kakati kyenkubuuza abuulirizaki did government printers how much money did they receive and what, what money ate babbi basiru kubanga ogamba nti by the time we estimated enusu ya uganda yali eriwet ku dola yes. kati yagudde Mimi bisera bidi ali wakulu. Ali wakabuto bwati sede zo naze yateka muloko da government bazimubye ka manta ali akumotoka zafu. Kakati ono mukazi wo mukampala era bamulwanyize tolabye bipande. Mm -hmm. why? Baba de bapanze mu seven. Nti akatale ke ka owino ka etakali ya mukazi bamuita nasuna mm. nga bagala bilioni 10. Nina suna riya bade. Nga yali bade ka uwe. Si, Omukazi nagana. Mm -hmm. Uno mukazi wa mu kibuga. ndi wa mukibuga mbimanyi byabulimba ekyokubiri nti owino omuli omukozi eyebajula adira abasajja nabakanyukira nabakubira bigundi padize zirimu omusa balimukwata eh? balimuyuula nga adduse nga banne bamuvudde hmm. because what they don't know this woman omanyi mulimu gurupu bbiri jenkuha hmm. ti sale nekigongo hmm. bagala harmony kati ono omukazi agala harmony mukampala because these people want money mbu sente zikola mu kalulu buli wamu babyewo mbu bafune sente z'obwapulezidenti mm. nazino sente zange babadde bazitwala mbu balonkinga omanyi balonkinza obwapulezidenti mm. kakati kankubuzmbadde eh, eh, ŋamba nti mwali badde mulekayo n'okubba kati newabeerawo hamon kakati bano balowooza nti bwebabba bayimpozi ngaomukazi ono muowino nze owe mukazi namubaladda bawa sente mbamanyi baminisita kakati nowomukampala kabanda agamba mm. owino mm-hmm. owona wettaka muzeeyi bakulimba sinasuuna taberangako baali babbya emiliyoni kikumi mm-hmm. kakati bebagula baleekalira ono kabanda mm. t eh, owino abasajja bakayongo bakwata ettaka lyabwe nebalitunda nebagula owino tebamuwa wabwerensonga obutale obulala bwonna bali bali badidde ettaka lya gavumenti nga balikozeeki balyetunze musobe mm. naababuuza mutunda ettaka lyammwe mhm. si lyammwe okubeera ekyamaani wakatale ettaka liryo musobene decided nebasasula babasajja balaba mm. naye ab'omuwino baagula ki baagula eryabwe era omusajja oyo gundi kati ali mu palamenti yali akulya akakiiko k'ettaka ka kampala ah, yagamba pulezidenti nti ndi musajja wa opposition naye abasajja abo batuufu bagula ebyapa byabwe bituufu mm. musi nagana obawa ebyapa kakati tude ono omukazi abagambo simpo mumata obanga ettaka tetukyalitunda tubaddize sente zaabwebajulira mukampala abantu bana bategedde nti buli omukati mugezi yenna anonya reconciliation nabantu kubanga nze mbalaba mm -hmm. tuyina profesa tuyina gundi eh, eh, muzeyi kutesa hmm. atulalabo nabagambo ababaana yes hmm. situation eri mugwanga kakati gwetolaba oyo bwegwai naye ayinza okubanga yakoze ensobi hmm. nti un ebeereyo musebutemba un eh, kakati ayinza okubanga yabadde agenda nga mwali mulabye ali mugenasimbwebabayita nane gavumenti organization nakinaki naki kakati tomukwatira wano bobi wine si yakuleetera isolation gyolimu un bwekuwadde projekt yanaakademe mm. eyokuzimba mu uganda tebagyogeddeeko basirisenti tebagala oli muvubuka aliyayebale bweyali badde akisaasanya katwafunye eddagala yabamerika lwakolaki kuleeta batalibannaye abataliban ono omukozi simanyani omukamwana wobat ah, mena shapening abaali bagenda okujja bonna tebajjai yasibye yayogeranga ebyobusiru mena shapening ne uganda mugenda bajja bwabawalabwo temusobola bafuna kati mwafuna yaga atano mu naye nga bali bajja kujanga lukumi because these people shiba have shiba ordinary refugees yes the ordinary refugees went to neighboring countries like pakistan yes these were the people with the money zibali bali tamu america yali yagenda basula mawoteli but bwaddukako bwaddu ntwezaabo ne buwandika mu mawulire gabwaga obusiru many a shapening many a shapening abusing arabs for the first time kati abawalabu tebajja oh, baati abasajja ba uganda yes ne minisita nayogera kubasajja bali serious nyo yes abakazi balowooza bajja tukwata first of all um, um, abo yeritikiras naye ku bbc nga kyagenda walnti batuwemula nnyo ne batira abalaba emotoka ne basinka kati enzinyo nogateekayo buno obwalidi pepe obugwago bwabwe they chased away these people we lost money because of indiscipline you know, newspapers ntinaye uh, abamerica kubanga mm. abamerica balibwe bati mm. bati balina abayamba mu interest zaabwe tekati france ne america balikumbiranyi lwaki mm-hmm. france yabadde efunye biliyoni kati amerika ejja kufuna ekemuwalieko kati amerika dino negitwalaegitutte nekolagana na eh, australia e, kubanga bakuba mu china ate europe yensinga okugula ebintu kukibasirutebayinza gikkiriza france yabadde nce tebala kakati marini genalabyani yagikozeamerika eh. e, yabitutte anti amerika yagitutte ne bungereza bobaga nti baconfrontinga china but the largest trading partner of china, china, china, china mm. is european union germany esinga okutunda ebintu ewaani ewa russia ekitegeeza abamerika bwe baba balwanagana ne russia omugermany tebamutwala kubanga patana yamuwa buli kimu so kakati nagamawanga gabazungu bamirundi zebaliyo okubuulira nti oyo tugendayo nze kyovola bantu olewange nensavivinga nti oyinza okumpita ku mukolo nemala okuzuula nti watiekati kakati nkubuulira negamba kakka babadde bamuliddemu olukwe nga banoonya bamukasuka ensetunuliraani kozi bamutana bujulizi kakka yaŋambye muganda nti okuva lwenkufunye nensesema <laughs> nenkubulya buli kimu kyonna kagenda kwebakutulu ne bwe banzita ensi etegeddeamawulire nakuwadde bandyamu lukwe kakati segiri nyo nayingira ate mubamafiya okumukozesa nkubuulirea kubanga abantu bangi bawakana mbuseggirinja siwaseggirinya yekka abaana bano hmm. nkugambye nti abaganda hmm. tunuulira batundi abaganda abanafu ne badda mukatemba awanteriyo nti singa omubeka abuuza ono taata wange lutaaya hmm. yagenda n'asoma neyo mama namatofu bagenda nebasoma nebaddayo kamiriyoni naddayo n'asoma gundi mayinja naddayo nasoma kudde nti any serious intelligence officer find out why were they going back at school intelligence yali tekimanyi ti bano batunulira abaganda kuba mengo yababbi kuba bamanyi mm. amakubo yabanali bakola nabo dirus mm. nebaleeta sente zamandera mukabaka yaziwaddeyo ziwangayo baleese mandera ku board makubo yano nobukotiwa obukono najja mugundi nebakuba <laughs> ate akawunga kapwenyi mm. waddayo okuwulira amagundi makubuya yeroya wamandira naye kati kambye apwenye yi bwe bamala omukuba nga tebadda ate wulira tebagibawa apwenye yeye apwenye teyampitewe namba eh. natyana okutwala obuwunga apwenye mm. simulyako na sente mm. apwenye yagamba naye mwanange ti ngompagidde nnyo mm-hmm. ngonwaniridde nnyo yesi olwanirira abantu naye nga gonwaniridde nnyo kiki kyonoonyamu nemugaa ti gonoza apwenye nanyini apwenye simumanyi naye nga obuwunga bwa ponye gwe bayita aponye gwe bayiyeemu ettaka abuyiyeemu wa munju ono kati kenya gyemuzanyira golod fe tuyina semeriting plant esinga obulungi mu east africa kyobola nti kati golod mungi nyajawabaamala okuddira golod w'omusajja ow'amaani mm. ne bamukweka ne bateekamu omufu bamukwatira kenya banna kenya gyetusuubula nayo amagye mavundu ne kasooli famiry yali erwanagana anti abala babivamu nebabibalekera kati munene kumunene munene kumunene kati mulinde eki nabeera mu takisi nze niramu ekumi naye abasigadde bamayambala tibalina mumotoka mayambala banga matalina wadde omupiira kakati nobabuuza nti basajja mmwe bwobanga omaze okutegekera abaana hmm. nobategekera nozimba amasomero biki kati ate okanda otya abasajja okwebaka ne bakazi baabwe kubanga embuto zitegekedde mhm. kakati ekimalawo traffic jamu mumawanga <laughs> mm. flyovers muzizimbi mukomezawo lereezi kakati abatakisi mubagazaki olikokuvaotasimanyi kyofatokabi kati ekitaawe yamwiga minisita wakampala kyofatokabi nga nekitaawo you have a question is a dent over your name nti kitaawe yakulekera nsi kyogambakkwava erinyaensi eh, yekigabaensi mugaba kyofatokabi walumbe yakigaba tewebaza nafuntula entama kumotoka yuhaporedde solovedi this yesu of the traffic jam you would even encourage more people to buy vehicles now kubanga enyigudo zigera one way of solving you have done it kakati obwongo bwabwe nti bwakoma okutegeera kakati zenkugamba mhm. ntinzabasegerenya sibewuunya bakwata abaganda abo bwe batyo abayimbi babateekamu sambode kalituleted nti buganda tugijjamu tutya abamaanyi sambode sadown and kalituleted mm. nti buganda eno abamaanyi mubajjamu mutya nti abamanyi babere replace kubaba nezino sente ezawansi local government bazimanya mukuba abamanyi bonna bani wevunejja bonna mubakube buganda ebere nga erina bawumba tutu is a strategy it can be a political strategy eh. omukazi omusiraamu asobola okugamba tikanzire abaana bamajja bange babajja bange hmm. mbakoleki mbanywesa omwenge ah, hajati namba biri yesu mukambwe ennyo ogendayo nagunywa hmm. naye omutamiva alisikira sheeke yes buganda nebwenali badde nze ndina ogibalira nti weyadi ofind a tribe mu africa the rigest tribe etavaamu mukulembezi nakati tebalina kyokka nti tetulina bagala kulomba bulumbi atamanyi kuwiiga asikantamu nono gwadimba naye nagenda wasale nasaba kabaka asaba mutubuulire nga lomunalomba nsebugwawo bamuwekyobwaminisyandi ngubuulire eh. yanti kyekyo bamuwabasituka ku ttaka basitula musitulemyaka kinaana e, e, bwenagende ne rwanda bagenda nibagamba nti abakutu nti kuhaikomandi kuliko omutuusi hmm. nga yakaddibwa ddabateesa yeebase nenkugamba nti kasobeza bodwaines nali maze omutegeera mm. nga bodwaine kasobeza mm-hmm. nabagamba nti eh, nabagamba nti nimaipoko titled bodwaine is a victory o a revolution i made a number of politicians which have come to pass for my new readers let me reproduce some kalinda kawandika nenkamala mm. nembanyonyola bobwaine ti bobwaine si wakuzanya agenda bayugumya kuba nze bogo enali mumanyi hmm. ate basoka kulowooza nti nze nkolagana naye era bagamba nti olimusajja wennyo bali bakulinze bulinza olangirire museveni nabagamba nti oyo mugezi nnyo temutawakana naye kakati ne mbagamba nti bobi wayini kana akatabo kemuwandiiseeko nti kasobeza nabagamba nti kasobeza liva mu baganda nti kasobeza ng'omupi wawaka mhm. kasomesa mubbi wawaka bali manyi tino kiwalata kyembuzi <laughs> kirimukwata ebivivi bwemumala okutu omubbi wawaka bamuyita kasomesa ngaomubbi wawaka mhm. nti mutula naye ne mupulaninga mhm. nembaga bobi wayini kasomesa ewa museveni wawaka era nze bobi wayini bali bagenda omukuba esasi ekayunga mhm. nabakubira nembaga nti mugambe bugweine sayogera neyogera namuntu mulala mm. nemugamba nti museveni siyagenda okutta bobuwaine mm-hmm. nemutabani we siyagenda okutta bobuwaine twiti sonna nga baziraga wamuwoozi abantu nebalowooza nti muwoozi yali opapula bwoluganda nga bogamba va ku ntebe yange muhoozi abaogoledde bobi waine bano tibabisoma ati eh, ntebe yange eh. ye yaddi anti kyenkubulya nga bayinsaitigana kati zibaddeko twits kakati nakugamba mm. nti bali bamutindeka abatayalitodhimobwaine okufuna ekibiina kyobufuzi erangame inthe morning mm. yankubira ekiro sanga satu nesimukwata olwokuba yaliko abamufolowinga saawa mukaaga nakuba esimu neteeka ku byuma byange nga ngaekyuma nekinga nti enamba ntuufu naye voice siiri mhm. ayogera nange saa kumi nemu ngaekyuma kimaze okumbuulira nti evoice nesimu bituufu kati mwalimu yali azanyira musimu ye mm-hmm. kakati nakugamba nti wenabategeera nti bebamu ne gavumenti mm-hmm. abanuupu abanuupu balina factory gyebakozesa which is a strategy nti one somebody can make a strategy eliminate prominenti baganda nti okudya sekandi n'omusikizi oyo simanyi sewamala sekandi siwamala yalo isiwamala eyakuba sekandi Eh. nodyono omwana gundi naye nesekani namulabye nga nabyakola tebijja ali mukumotoka agiyira mumwenge musajja omukulu kugambye ate campaign temamuyiwa ku motoka amamugango odde motoka zempaka nasirya practis akakakakati kwekubuuza nti ojjawo otya omutuba notekawo ekisogasoga nti mutunulye somebody might be having a strategy on buganda kakati hmm. ekyokubiri that was a strategy nti besige aveemu kulunda museveni awekenesikakati bwe kyebakola nebagamba katutekegwa ekibiina kyobufuzi nga kyaffe era nicolas biti yakikola e kenya mhm. baali balowooza nti muyibwavaawo bamusiba mm -hmm. you must have a political party you use as an average basobola kwagala kuzimbira mu dp mawo n'alimisanga agayuno mm. if oti zonna nambuze n'atagala bagala okuba mawo bamujebaze mbya buganda mm. nembaga nti dp is paying back mm-hmm. mu myaka gyenkaaga benkiwatuka bamuwangula dp shifted it where to, UPC. Uh, ah, to northern uganda yali abacyoli bebagiwanirirebalatiimu <laughs> bali basajja yaweamnaopeingipaamukazi mhm. wange kanzanemuganzinainformation mwenna abadepi bagenda bakuba bagalako abayaayi abanalya sente zaloko gavument zebali bajja kubasiba kati onakubuta akalegeraku sitampu bazimubyeko ne sente wazib bananyinizo bazikimayo bananyininsi oyo magezi ajagenda mukomera ate nze ndi muyamba omanye nti magezi gate nga bamukutte ensi kuba enduulu nti anti eh, eh, eh, yaleeta n'ekiteeso ah, naye wenna bagambira luli nti kakka atulugunya abantu erwamayuba abalimisa mwamugamba ki ah, ah, yes kakati babadde balowooza nja akatabo keyawandise ku bintu walutwetwe nebalamu nebalamu yakubye walutwetwe nakuba balamu nakuba yagambye balamu yazze n'omuntu wano bajjawo omuntu nga mubateze balamu yagenza omusu mululanga mulala <laughs> bamutaddeko kihuubalamu nakomawo nengalabiye nakomawo nengalabiye e, e, agatabo gankakulukubirikajakubanaye sigenda kagabanga bulijo nga bono bwentunbajja hmm, kagula bakajjeko kagane nkugamba nti abasajja bano bakola mwoko nga kikono kyenaleero mhm. naye nga bano abakikoze museveni talimu nga bo baagala abenaleemu museveni bayi bwabayita okubawa ebiragiro nga basibati tebagenda eh. eh, lakyo ova olaba nti bagala okuva mu ipod ipod erina kiruma museveni ipod constitution yagiteekawo tusiti tugenda kanga intelligence council mm. kanirizipebwa kakati intelligence council mulimu n'abasira mulimu ki mm, nti bannaddiini balina kola abazungu babaga basente babaga mutulemuki otherwise museveni is not talking to you nti mukole gavumenti eyawamukate ina kyabagalamu mm. naye olaba ewandikabaganti eh, bakivaamu anti tebalina ideology benaleemu kyobalaba nti abangereza tusibira tusati ya mikono mimbi mm. omumerika akikola kuba talina identity kati bano bagala okuga gundi tewali mbwa gyebakubulamu mannyo toyinza kusanga opposition leader nga alina mizinga naki nanoonya obukulembeze tekisoboka ati kisoboka kiti kakati hausigala ayenda ku musajja wewaka afumbirwa era abeeraawo ati aba yakolaki aba yamala kiggala mhm. kakati kwogamba otya nti era ekiteeso e, e, nti mpuuka wa opposition ngaliko emizinga na buli kimu ate ayagalaki ali mubitiibwa era baleeta mpuuka ne baleeta ono gwe bajooga sempijja ne bajjayo ne muwala wa sempijja eyo ettiimu yaabwe kasolo baali bamukubi nze mununula nkoma okubooda kabagala bino emyoka gigende mu presidence office kagundi yaliyo ah, bahati aa ah, ah, bundi tumwebaze era omulaba bwebakubakadaga kati bamukubakadaga mbwasasule bamugyeko nesente mwabagulidde vice president enyumba eya billionis mukatagaeri gyeyapangisa aveeyajeeri namugamba nti bajja kujooga kubanga kyebaagala baagala mhm. ogendera eddala mu politiko limbu mbakati bajjayo sekitoleko omugati sekitolekobire eh, eddakiika ttaano kati badduse ku musumbati sekitoleko ano nzunga obuzunza omukadde <laughs> omukadde sekitoleko gwe omukadde bajja kusiba gwe olumala okubba nga badduka ataliza kamusumba ataoyo ah, bamuddukako batumala okuvunywa nebaddukaovalaba nti ono segirinya bamulwaniridde nnyo alina kyalina ainakyamanyikyoa nti mukwezi otafirebamunabo babuliko nabanokulubi yagana kumyuka kulubi yayawedde ate bayinza omutta kulubi isiwat mafia das bamafia balitudde wansi nebagamba we have suffered setbacks katuwumule tumale okusiradinga otafiire nani ne mubwezi ekitegeeza nti nosegirinya sente zino zonna abadde azijja mubamafiya yes nga bamutaddewo kyobala bamulwaniridde nnyo bwagende nazaland bwatwale abantu bwabatwala abantu bayitirawo weewuunyaseirinyaaleeta kinoate bamanyi nti bwalwayo ajja kubotola mukomera eh, natunulidde gundi natunulidde kakapu toboa toboa toboa toboa kaka toboa toboa toboa nga eh, eh, eh, kiki atobowe kaka irabwera <laughs> nze mbabuulira akaana akakwitiramu komusajja okumutwala mukifulukwa hmm. bwekakusa bakabaragala kawe <laughs> temuyita kulumba musajja nganza eyamala eh, musajja busi myaka kumi nemeka toyita kulumba kaka aludde muisoosobolaunkambi eh, eh, ate naye abatunulya nga bagenda omanye bobalowooza tuli basiru bamala kujokanokunkumutnebakunyolako nebakunyolako mbwate tumuyizayo nakomawo bamutadde kwabusarest anti nkugambye babadde bazzeeyo n'okuddayo mhm. kiki kyatabawa olwo bayinsaitinge era akabukeddekakubyo kakubya olwaleero ebyakakka biranze ebyakakka biranze mhm. anti balina kati gwe baagala okwetikkula kakka baagala bamwetikkulireko abamanyi balamu ali mu iso oba eh, lindaakatabo ate wanganiakano nayo wano mu uganda asobola okundagirira ekintu alimu muja peke yake hakuna mwingine hmm? okujako nga yaŋambye nti mirundi fulumi nyoja kafulumi hakuna mwingine moja peke yake hakuna mwingine moja peke yake ndivaja kuja wange vakajeyo mm ha bakajeyo basi niye amasaha nyinshi kuragire nshweranije eh, iyo kaje shika ku mushuri ko rino ari uko duka nabuke kishenge <laughs> afurubewe mugamba kale mwe kali mugena mucyaje ukajimo mm-hmm. bakatunulikana ne poroko mm-hmm. ejo eh, kuri no ryo nanze njagala nyabana abantu bamara mu buryo mm-hmm. kandi nkugamba tinawandika ku kibira cyana cyanu nakugamba i have explained that the media wing the mafia wing of the editors who identified nurtured and groomed Bobby White want Museveni in power. This is because they have heavily invested in Uganda. Mm. Unlike members of the youth wing of the mafias, who are full of arrogance and who are facing international charges and think they can use money to impose a, a successor or, succeed Museveni, have thoroughly analyzed the domestic and international trends. They wrote a situation of spending the rest of their lives in exile bano bamafiya wing eyabasajja abakulu hmm. egamba eh, tuteese tusibalizinga eggwangatuleme kudduka uyabindi aisolated tunalaga china tunayika okulya emisota mhm. bo bano bagamba abajozi bwe tuba tulina sente we can impose our syllabus netusikira museveniani abamenyimuyokanimaketinnaye museveni amulebya kyalina amaanyi emyaka ekumi mhm. kakati bakikola batya bano bano abasajja bakulu kye basalawo hmm. basalawo to get a political weakening, or a novice politician to take a charge of the opposition as they prepare for an orderly and peaceful Museveni succession that gives them an opportunity to stay and die in Uganda. Mm. This is why they abandoned Dr. Kiza BCJ and identified the Bobby. It seems they had worked and used Bobby Wayne in an underground business. They did not just land on him kyagulanyiziraifuzirabizetonkubuulira mm. kyagulanyi bamuleetayo ne bamugamba avudde mu njaga ne bamukebera akibisoba namugatta natandika okuyimba wano yasooka kuyimba mbutugambire ku jenife ne bamuwa sente nayimba nga intelligensi yo temanyi mm, nti why is this man basooka wani basooka kulaba lediyo lediyo nomuta ne bagenda ewa bobi wain manye ewa bibikulu bikulu najja ewange nemuga nti bifu olina kiwatule bwetomwonoona hmm. omuyina ekintu kyamwe mba ndiawo nga bubiwaini aze over the same issue eh? yes kuba bamanya abantu bakimanyi nti kaka yategedde nti kasa mirundi anyambye ensi egenda mukutegeera nti bankwatya bwereere hmm. bagala kuneti kulya bagala kuneti kulyako bamfuula ejirikiti bansuuleko embwa hmm. kakate nkugamba nti egonde Eh, eh, eh, kyagulanyi bamukolako rehabilitation ne bamukolako buli kintu kyonna kakati e, e, e, ekibawemula kyali ekintu ekitegeeza baali bakiteekateeka ebbanga ene nkugamba nti ekibiina kya nuubu kibiina kyenaaleemu ekiweddeemirimunebamemba bakirimugambye nti obubiina obwo buli makumi asatu lugundi yabuteekawo gundi ani eh, kiyonga nga national political commissioner nange omwana owange ayinamu ataliyondo kakati ye nalemu yabuteekawo nga yegamba nti bano bwe bagaana ekintu kyonna bali fulendamu nga bwe bagaana tetukubwako bibiina hmm. tojigira baakaleeta ejjuba naki nga babukozesa hmm. tebabuwa ssente zakulya kakati lugunda ye patroni waabwo ate amanye musega yekyamaani waabo mhm. bulimu sente mpiti batambula ebweru kakati akabiina ako bakateeka okukwata ba upc bujega mm. ono gundi oyo gwemulaba oyo abadde akakayanya ne bobi wayini mm. era babatuuziza gweraba kyakayana abadde agala kulyako ekibina kya bobi wayini anti kiina ababaka bameka kiina ababaka nkaaga ababaka nkaaga kiyinzira okufunayo biliyoni mukaaga aniwal ekituufu yes naye abadde agala kulyako kati bamuterezabamutereza naye alyako germani wa kibiina kubanga munanga alina okulya akati kankubuulire kibalama kibalama kibalama yali mu driver wa paulo muwanga hmm. kibalama bwabeera driver we bajja mu kinana mu esatu basajja bakayira bakuba olubiri nebasasanawo wonna bava mutundwe hmm. bava kugonde kisaawe kyakabaka mm, ewankuluku mm. bamala kuja omwenge wali omukyala bamwita katoogo mm-hmm. era bamugwata mm-hmm. yalimwanyana wabe wakintu musawe kati muwanga abagwamu agwa mu basajja abaleeya tabategeera kibalama yaweta emotoka enajja nankumbi wali tewanabeerakubeerawo kabatyamu namuzayo entebe kakati okumuwonya abayeekera pawulo mm. muwanga nakwata kibalama mm. namutwala egerman mm. nasoma defensive ki driving aba upc baali bamanyi abantu baabwe kyobola nti paul seruyange eyali driva wamugwesa ate yamuyamba nafuuka mp eh. mulwana eyali ewakalema nga avuga loole yavamu omusajja owamaanyinalemubyetemanyeebyoera ah, eh, ah. ono butafirika eyafudde nalabitemumwogedde nako butafirika yayita bumayanja namugamba nti gwe mwana gwe yina emikisa gyokufuka uganda mm. naye njagala nkuwa esente naye oli mwana muto oletania nabo anagalantinga yatwalayo gundi gyoli gyoyo kiwanuka jajja wondo mm. kiwanuka atonejeni sente zonna nazimubbako kiwanuka obukaga yabujja kwa bumayanja <laughs> babujja wabutafiriyeyamugamba nti oli mwana muto leeta omusajja omukulu agalanti ngenkuwa esente ofuga uganda buli yaziba oli omukulu eh, ah, nondi yazibba kakati nkugamba <laughs> nti bano e, e, ojjukira nti abanuubu bakola akamyufu ne batakalwanira mulwaki bakugamba gwe esente ezokwewandiisa leeta haafu ani yasasulangayo haafu simanyi wenaleeba nebalina sente anti bannanyini kibiina ne bagenda mu kooti nopu yakola nomination ngaomusango guli mu kooti ogwokukirwa nekibiina mm. hawewethesure ti omulamuzi ajja kululinga ndeyafeva era omulamuzi yalulinga mutheyafeva kyokka ati nga nenomnationngaebyasegerenya bwe biri mu balamuzi ekitegeeza force eriruddawo as nop was protected by the judges these segregated is protected by the charges. The judges. And why does the segregation receive more attention than Gund? Alan. Or Alan. Alan had any supports. ne alani awerekera kwekolekeza segirinya kiki no mm. wakati mm. abo bonna babakozesa okimanyi nti alani yakubanga gundi magogo yes yamukubanyi namutuusa n'okumusaspendinga nti alidde sente mm. those are hands, guns for hire another interesting thing is why is nambuza quiet ate nga yali ayogera nnyo ah, tayogera ku nsonga efe ne bobi wayini gyolwo yavuddeyo nayogera ku nsonga ya sigirinya abadde tagyogerako anti bobi wayini bagitegeera muno hmm. ti ate bobi wayini nti omuntu yenyigira mu byekiki mu byebijambiya mu kriminality sigirinyanganonyayo eh, sente bone basalawo bakoleki basirike kakati oyo gundi Eh, yose se se wa mala ban ibe babade bogere bi busiru nesa simbolo base abo simbolo abo base wa mala bali base te Eto tova kuvukende, tova kuvukende, tova kuvukende. Bamu kwa takunga asala ni nsawa. Katisa girinya. Dati gulupo, mwebo muna dira kamba gule mwebo sajja mwe. Yefu yu eliminate intereke chova ganda, mufude. You rather deal with me. Eh? Yeah? President Museveni, bwebaba sente ezaba jasi, ekongo. Mm. gundi byakutaga nabulana mm. museveni yapangisiza abajasi enyonyi balete bukazi bwabwe obukongo museveni nagenda ku boda nabaniriza abayita ku ttaka naye yalinani yali nagula awooli nemawo wayo bano nga tebayinza kgendayo agula awooli nemawo bakimanyi timunsi tulina interest to pursue beyond your border mm. was museveni pursuing national interest or personal interest oba national mm. president museveni yatuga nti munkuŋŋanyize ebifaananyi byonna ebikwata ku ssemetero lyekikwamba n'agenda nayo lyomu saddaka n'abalaga nti laba abasajja bava ekongo ne batta abantu abasajja basaddaka bamuga nti olwawo ddan'okulumba kongo yes wadibadde wagikubadda kakati gwe abaganda bano politikisi waabwe nti sekondhunting dog era babadde bamulese wapendulamu seko n'omusajja loyo owaamaanyi mhm. era babadde bamututte muvira eh, batekeyo embwa yaabwe nze kyempewunyako abantu abo mm. siina weresi yamaanyi mm. naye katonda yampa ebintu bina mm. yampa eggume eggume si matanta si malala eggume amalala ogeteeka mu bwetesi notambula bwoti nokola kyokwepanko eggume is integrity inpol okwekkiririzamukitunkulu kintunkuy <laughs> oba oliani blood sages in my body eh? kakati bwembanga nkuwalisipatinga presid numamba bwenu n'omanya nti omwana anyiize omwana oyo ayina eggume nenumimba eggume erizine bona ekyokubiri amuserefumedipason hmm. natunda kumawuli natunda kuki teri layifu gyogenda kunzizaamu mbu tuganaabakaga omuwa sente akkirize zino zitubyeko olna sijja kuzijjayo eddogo lyerijja okulamula mulenzi gwe sijja kujjayo sente zojeeko olunaana naye kano kuzijjayo kuluno njakasuula eddalusi za bank of uganda njagala ndaga akasajja kabadde kazikimi ate nga bagenda kati nadde ensiisi bakaba omutwe hmm. eyabadde ku serena yalibuuse kisengera dukuba yalingidde emotoka ye anti bonna babadde babbe nga bakalinze bakaba omutwe bakaba esasi bakatte baadde bagenda kaasa omutwe alan t yj eruzira munnange emesaji yo tugirabye nayobudde tetubulina ah, dairecta wa grupa junior school ffe kituyambye batutya mhm. ffe batutya ekyo obalaba bikuluminalita ebyo ffe tetubibeeranaye ne society eyaffe tujja kubakkiriza nti mujjayo basempijja bemaze okuzanyisa nemutuleetera basewamala nemugoba gundi nemujjako ono gundi ameria kyambadde nemutuleeta kano kusimanyi kadaabo bedi baganda wetusitdown and say there is a strategy twandamainas bwatyo omukulu tamaleba amaliriza pulogulaamu yaffe eno nyogero bajjukiza nti mmwe abalwadde b'ekirwadde ekya sukaali sukaali nabakulu bamujjanjabye abalwadde b'ekirwadde ekya alusars abalwadde b'ekirwadde ekya pressure bannange temwetuulako bw'oba nga gy'oli sukaali akutawanyiza myaka abiri ate leero gwe yakamukwatibwa mwaka gumu mwaka ebiri gwe doozi emu doozi bbiri ojja kubanga omaze okutereera ng'obuuka ng'osanyuka gwalina alusaz wamufunira mu ssomero kaakati akufuukidde ekizibu akulwaza n'omugongo n'ekifuba owuliranga e, e, e, ayetisa obuzito manya nti alusaz kuli bubi abalala nno zibaleese n'ekifu ku maaso abalinga nga balwadde ba sukaali gwe omulwadde wa pressure osobola n'okufiira mu buliri mwana wattu oyinza okulota ekirooto ekikukanga ngaoli mu buliri n'oyitirayo eh? nga pressure yekutse eh? waliwo omuntu omu yalose nga emmotoka ye bagibbye yabadde afiiridde mu buliri wakati mu buliri kakati eyo bayita pressure nolwensonga eyo mugende babajjanjabe kuba ku simu noti musanvu noti mwenda nya musanvu musanvu noti noti bbiri mm, mm, noti musanvu noti mwenda nya musanvu musanvu noti noti bbiri mm, ogende ojjanjabewesaba mu caki leka mbabuliremu ku society yaffe nga bwegimanyi bajja bateekamu abantu babagae nti ecaki yeegindemu akavaamu abakoveri ataano egalwe yeprojectkatejja mubeere musigale ku makubo gammwe babakkiriza naye nze mmanyi strategi ze bakola tebajja kugamba nti oyo yavuddewa mu kyaki yegindi gundi bwe yali babayoole eggalwe abantu bano bwe babali bakola ebintu how can you think about omusawo dokita noleta omulwadde nga yamubalira sente akuba simu halo enyumba eyo gyebatunda miliyoni ebibiri mhm. ekyaliwo mhm. atwala mulwadde mu theatre yamaze omumubala eh, ajje nayakaabe tebigenze bulungi mugandange mirundi mhm. ah, omwana yattanga abaana abawala nebamukwata enansana ngaomusango tebutambula omwana gwe bakwata ngaatwala omutwe wakadaga ti omwana yali abeera nawa pasita ngaomusango tegutambulaaaa nti nawulidde amawulire agessanyu mm. nga banga nti akulo takyavaamu nti allah bwekiba kituufu ngaalufo tekyayina kwogera mhm. allah amusasulidde ku nsi eh, mulwadde Eh, vakaita tachabva muna dhokodhokodha kwatindwa kansawo kati atakatura ve hmm. dota wa museveni omurara gwanajira ntolidaireketa hmm. eh, wasaidineemisango jaseminayinosanga omwana omwana saabaana abatta obubye ennyo nga afuse bwefule n'abaduriringa n'obwongo n'abwijjamu ekesi dais ne famiry eringa teyogera ate munaabiyisaawo mujja bitwala mawuliri baabaganda dda bakyala bebasi ono yaya yesiba kusigugundi yanoonya na rit yamwana tanamwegaayodefulomalye bannange pulogulaamu ene egenda baddirwamu olunaku olwenkya zigenda kubeera saawa emu yekawungeezi pulogulaamu eno twagijja ku saawa satu ngaabantu bagamba nti nibakoowa nga bati bagenda kwebaka ne bagibatera buulirwa sande saawa emu okutuuka ku saawa bbiri n'ekitundu tubeera mu lipiiti yaffe eya pulogulaamu ettaala